Yat e Ashley Waldron, Yenishye. Do United States Nuclear Regulatory Commission Edotai NRC Banashnish. Di be biyet tra alke khan elne di altse the dots inch. e botahotist anengi e a gate agit bitsando da ich hongi e Northeast Church Rock Mine has anengi do то эта иичхоанги алцеитаарлит сорпилисоо нигаскиичи пакхаатчи нанахитоокиил хол аго акут эдо a united nuclear mill site белхаза анги the northeast church rak kha agedigi a dene atsagi kha satahigi khe yahat eh Naatsa naajiko ha'akit belchas aniki e do de nepeta a United Nuclear Corporation be the United Nuclear a benaltsos holo dihle so bezol a ko e ha'akit ko yada a go ayila. Dina kiko belchas aniki tsda ni xin tsu tsu tsa da na ni zho na hong kong sto ha a chi ko a tiin Route 66 ni nit it di. Di United Nuclear ANRC a yi di ni di nal tsu spi ilinigi lako Andol do ni a bi la a do ta i chong gi ta i tang ya ta a hai jen. ne nahi tō kielne e ne waha tā pe la as linked AUS Environmental Protection Agency USPA US EPA pel NRCA yinal e adats e ti anigi papiga to خواهید آت او ده اتخوت اهگی به خودید ای دی NRC یندال نشگی نی نیل این دی بهت بهت است انگی دو خیدی لانال ساس به یستاهگی. دی یستاهگی نال ساس NRC یندال نشگی نی نیل این nuclear, United Nuclear shin yejo teis'áninqui tikuico xin jas'áanqui nil'e hot tla'a ne'e pet'aate ahjo'ot'ei petajó teist'ánenqui nteilhcajaquí ti pajó teist'ánenqui in ado nep'akja'aqui tjoj ne bet Arte tjoj holoningi арлуто лейтсо бетсаадо аталлатаки бетсаа аахая таат эди нрс яндаалнишики э е ататини the united nuclear ятахотис анники анрс яинаалнишики пиллахиито нал э егизинки то bidot al hat ishin danes enigi jo enal sos danel enigi big eko adon neliki dokot egot eyani gosat issohgi enezago istahgi be nel en doy ya akhalian dogi di istahgi nal benal sos e iskango хийлч гоорпаа ханна тоо ди nrc enalsos la khidi la tit o ti tahot ahegi beberhot tot ihigi dinalsos khatiljagit oltse aljagi at e di eis ebennache khata is tot khata i tot zi eti e bayat ki to Dill e bayatxi dogi e naki kohasa. Altsa dill e bayatxi igi e xa agir nat a banahan ne do do bil xazan bil xazan go do il isjane adol nil xayit ego do do xayit xay xaat ibnina US Environmental Protection Agency edo da US EPA атхаха акиит пилхас анники хашт атолнил бениге атха нлне нэхи кодо USEPA ба ханне аги бенихил тахуилне бени бенанниш иллехэги то Евнохона аннги халат о хаю евнохона аннги бина этикитко декуйшинаха ятан эт ато NRC этрахилле янтан накикун э э хат ибнина NRC атрасалли то би нэхэлхотишне NRC ик ако ол ал энеги адо тне Navajo Nation the Navajo Washington the UK digi et anas the ne ba at ah paat eedorsaatnat aannin ninneido aallikku то иа эсналтсост оолтса агилааги э ат ахеги та э пахат оотсе мейна тинцос эт йолкхаалти хахеги биече нэхи кото нэхиц аадо хотодоц инлтаницэн Dinana slat o de atahot ehegi betahodit i. Atat ehegi nihikoto atobatsidi kesigi. Adnat a nahane slan hilishjane at ishlil. Dog at at ehegi di United Nuclear Mill Site. Kodo 1977, Donley 1982. United Nuclear Athletes хашт эйл эмпэл хас анги хашт э йосэнд э дио тхопелха хоцо пеналцос биадо лейтсо э норт ист чэрч рок майндо нааналла ханаахуискиго до эйлэйтсо хадоокол пенниге дих хатахуискиг бец андо адо лэр дахочхон анги э tootai pizol tah tahazlin tletsoh pizol is ja'atyätiki to. Ni ata'yilaj jol'aku ti'ijata'isquietikito ni'ichin ntsago ntzacotju 2000 2000-igi 2001-igi tahazlin to tatekij peshpikhorko ta tana apiyeche astan shin tratin to beantsostetemiltsahikraalko tkhor хаакет бецаадо тхо нэл Kinigi Tuanil Kinigi A North East Church Rakha Agido Nana Laha Agid Bitsado Chenelinigi Pipeline Arroya B Beach 1967 до 1986 и акватса дипко A, а нуэта дот а ха тко na. tant e ita e allachet ko nlent e di July 16 1979 ye ta late sopizol ya da a di mill site late so tak ahegi neis lle do nahast edin do bā ān dīn dəmīl tsōh yī khā lgō tkhō nilkhini gi de gīsh Pipeline Arroyo bī ye chēn. Dī dat e slini gi khasht ānal ya khu dē gī to khā khu dī lia dō khasht ānal ya dō bī kiay ya dā āhi gī аат шотаа эхэнд э диэт анаас бая атхи EIS бие налцос section 3.12 гонэ квахол жишко аха данзачин диха агидолицо ик ах ик ахги э дихо дэки жиги яхотилт иги то ha akit betsando tunlhin dasli e akon tapaganigi pe petahotiti pe inna to betsisto pe keyahta tak epeniye chota chota yol ene to bekha bili taalchoje Igise e Redwater Pond Road ki ke dahat enigi to benago ke dahat enigi e Allah go te kuishi nacha babich in dahuis na. The United Nuclear Late Sohi yek apel gas anigi ne hulia 1982 yantan. Ado 1986 yantan big echo da inish Ехолни асала е я yo topel ga hot ga hot so je e nrc bilag edia de has anengi e pesa budget that is anengi superfund je be oche bel has a bi da has so a us epa akoyi lato 1988 yen ta the US EPA a ye no hotena a a net be yet the tokolonigi hashed at all ni spinia 1991 ye ta nrc a ye lastly hashed a netato kal spinia be be hotest a dilet so hi kha yek apel khaz angi ne bekragi ha agilitser ik apena at benna asnish belqas anigi e altsroxast e alja nakigo litser bizol ik yadal kede e central do north do tragi lato xast agila e ado southwall yehegi алто э алцхорхашт этаила диссаархол яхаги эт атэ чон э этхо налцаарпэния дитхо сакра сакранго налцаа хиги э лэйи тэтхо тахолонники хатэ дол нийлпэния чон э DNRC до US EPA икэдэс ин лэйе дэ тхот ахоллонинги гичхон дилэ цоха гид бицаадо дилэйе дэ тхот ахоллонинги алцхохашт атаалиаго то лэйе дэ тхо ахоллонинги хата дизааго чо э бига наслинго акхо энтати тхо налцах пиниасаққарники кот нааче котолнил то петатет от ал нихич нат а наханне анашле ха агетте хата хотелне бе оннеш атат эги э о хаю на этикет нихич коталия тиха аккит бецаадо бе бехотест ахники ато NRC атгахилле хянтан the northeast church rock mine site a allahte lid sohagit abinete at adi ashlati ne ashlata nes not din doba anadin de хатахуйски тэнэпл хахот зобието цэта алцаа rahote dol nil tadini denne be Washington do US EPA Apple khaz aniki kha agele tso ya da a khata huisket bi bihiki bihiki ato United Nuclear yich kuileta A NRC nalsos ilin iliniki bahatel nehpeniye ди битаахут ист анинги ди битаалтхан 2009 наалцоос хатилиаги нааналлахтэ таацэ наахаста хаакетэ хаакетэ лиш таачхон аги ахидогиэл биние хатнатха 2011 US EPA нахотена ане ná denna anigí é dí NECR hat a hui scéit. Bihí géad atá United Nuclear chuil le gá é NRC nálsás i linnigí bahatil nebanníhe. Dí bit a hat dééis anigí dí bedaltrán. 2009 alsos khadiliaigi naanallate taatse nahast a khaakke de leisda chongi akito gelbeniye khantha 2011 US EPA nahod anigi AD NECR ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha каста аллахат мил бигахколлиш хахито крал э хаагит хасаадо United Nuclear Mill Site je nihito nihi nihito kielto 2013 yenta US EPA nehotena a e tho lleyete tkuta hollonigi khashtet taliago يك إديز إي خأجيت بالخزآجي خأجيت بالخزآجي دي ليش داتشو أنجي يي لا أصلين قوت إي ألتسه نخيسكيجي نناهدو جيل بنيه US EPA Abel Berhosen jene hun denne anigi di akkurat Tenequitahat ininquito Navajo Nation behot alli naanallaqo agito kiel panaltsos xoloniki nizad bilhaz aniki USPAA anneti wakitiki to bigata ti peso bach'etahitest aniki superfund jen toyeqas ant'a beso pajeleninki jutajua naskhip t'a'allaj ej yaak ejto penaltso'osjoloniki pech'entiskinko tenaj pikjeyaj pelajko e k'asta'antsos ts'etaj ahana nilia. ts'etaj nixin na kitanes na tin to pa anas atin to pa a tratin mil pahatolil lachiko e zistin de mil pahatolil nana la be il na hanne di EPA beso budgetate anegi superfundje be e e, e denesh il nenezengo бик идэнид гал EPA биш абэн сэкэс бийжэ www.epw.gov Дэлэй цоха агэд бэцаадо даачхон инги аита ла ята аажи тэнэл инго э наанарла анаанат ахэги тэнэл Adoldi yada ahegi yenakata aznel biya de aho tehegi beniye tkolleyet da tkolleyet de ada tehegi do leitsopizol yada ahegi khatit eto leijda da tsiti bekaje anahe skingo biga US EPA aid the netukui Du kwilt eisi a llaha lago e dilleid sorbazol ya da ahagi cha at i it e do dod a dat e di ya i gigi yo tra biga di denne ahigi ejigi e USEPA la Department of Energy la New Mexico Environmental Department la Navajo Nation Environmental Protection Agency, La Do Redwater Pond Community Association, Do AUS EPA Technical Assistance Services, A Akaelwat, Deneke Dahat Inigi Yilnashnish. The NRC aid art eh, a ahodo neligi bil ishjane olzen and a akon the NRC aid or atrat ado le eh, やいきひきといなしでした。2018ye ta a US EPA ye la asli di le so bezol ya hi gi pa has an gi le so ta ka has an United Nuclear Enaltsos sos la NRC bejnal sos be холлооныггии хататуалниил пиния туутии литсорписуал яхикииппарас ааки пиилла атуаллиил таапак пеккаатже янаахикии пиния тинаалтсоос хатиилиааги nrc кат нэтести катха агеетнат аа паннат ханнеги patahuilne to ha'akit pelhas anki to USEPA PLE qat ek na kikunne enki payana at teiltki to tit e ti na kikunne enki a NRC penanishiki paya teiltki to nte ntenol inlto iyisi ki environmental impact statement edo dai e i ai esnal sos o al techa diliaigi. NRC e bita holni hi Basala Atomic Energy Act biado e bela ni i lehiki e do dai do yitino zinhta bohotest anegi bichin koliaigi e da e tsepa баада хастхи игито NRC янэ зэнэги бэлхатилия ди NRC это бета это тайто янаалништа аква э натахас аата то бетахотест анниги то хаги хагилиета NRC бенаннишиги э ye la ni i lleto, do ye la ni i lleta. Nal sos llaco anal nehegi wakeid go e United Nuclear de e lleta so bizol da chongi cha a geidgi nehegi go. Di ba da hastki egi ntanl e eh, di NRC Yenizanigi National Environmental Policy Act biyado nanal e do dene be ogo atahot ehegi be bitahot dot e. The NRC yandal nishigi EIS nal sos yah khate di la bayat ot kihigi di khaagede hlitsoh bezol tsida nshind allaha demil be etneil ahi iki pi gako north east church rock ha ki de a ita lit sopizol yata ahaki bekhaje nihito gil hayit au ap ihata tot nrc ba ba ta hastki iki neteinel neteinel ingo igisi altsxo alya october 2020 yan ta to di нэхидо гээлчи игие э, биг ахко биг ахкоги я осэн ди нрс бадахстки иги янезэнеги донаналла бенадессо биг эдэст и до до тхолли ятта холлонинги нэл э эбначэн ти яи яхики хикито ятахаскин тики пиятесакхатики дацэ ятнэл аако хатт это не нечэ адолто NRC эт ого тахот эги хайит э бита бита хотит эги янэл э о хайю Набц аандо нтахвц нтахвсдиц аа аакхон тапаранги э атааниго э тилхитсорпизоол таачху ангинезааго ахитоогиилтаане NRC это ихол ихолни пасаллаада наанарла нахаз аажи ахитоогиилго э тоотай NECR nana saha agite bahatiki bahas age US EPA a ye nehona 2011 yenta a unneed a koti need EIS o alse alse te nalsos khidi laye ta yenel i all a atá ahéigi e United Nuclear behodist aningi chedi la et o te etahot ehegi be etahot etot ihigi be ahana nelgo deinell e. DEIS al a atat ehegi ba hodishnet o na go. E at e e ben hilnahodishne di eis nalsos bi bi das zohegi do denil in atat ehegi la eis benalsos be eliagonalsos go qatshi njonago hanalsosko e bennache ba yashtki go bi ekko nenil in do khala bi das zohegi big edition to di ba hanni biye di bish apen si ki bi biye jen dinil il ko www.nrc.gov di ba ingi e big eta ashche do sa be pik'ini nilko'ey najualo ato'ok yi sigi tlachi t'apen sikjisiki pitahitotzohti ja otzitoj pikjitoj altsan altso'olsa'aniki ech'i tastánago anigi atat atat'ejeki to nuclear United Nuclear йохотис аннги яхалне ди бенал сослако антол нил бенигето хада тол нил наки налцос аннги э united nuclear hotis йохотис аннги ад э яхалне до EIS бел алнахис алнахис нэлгити NRC йохотис аннги ти оорта атаруут аги пе их хотит эппел алхаахна нэлго яатахални ти алца иа аспел алнахис нэлги э до ил олтрата ти хаагето литсорпц аадо таачху иги наанарлаа на нахаст ааже эхидо гяллиги DNRC бэл ална хас нэлиги ехотез а ататол нэлиги ди United Nuclear Benal сослако ато андол нил эбл олтра дооги то бел ла атол лелко динал сослако андол нэлиги акотзааго эйлэйтсо бецаадот dachon di to United Nuclear Mill Site атахито гиэлта адо алто наккикун нааппал алнаах кэс налики алто аккут эго э ха агете лэйтсорпэт адо та и таачхо анги а и та лэйж таачхо анги яда ааж ахидо гил адолэ на талко и ишо диги би эдо чидэт сорби нихидо гилта эдо тай бик эхоти ёцэл биш дан а бекхото лежиги акон леж белтатаск эдиги эдуутта диналцоосан анги алто ил ултха аги ANRC аллаанже аннэлги ANEPA чдэс анги бэл аллаанже аннэлги чдэт анги э кот э эхотит э атон нэлги нэл э бикедо то бэл аллаархиас налгиитиин аалсоорлаку анниитоо анниитоот лил э ха агеет лейстаатсу ангиит аамиорсаати нихитоокиил лиги аажеку билт а ад э бетахотест анигиилла бэни никилнаахотеисне United Nuclear ANN аллаха тамил би nel api gakko ha agi le sota i ta chongi e ya ta hi gi che ni hi to gi chidit so nta ya he gi to atkin ba kha nta te gi te hi gi be a hi ta i tkin wo alla de mil be nel a hi klish bi gakko Эдан шин хастхан жолнан тхал бахаз а би гакот о аллахате адо аллахате незнатин тако this is анэлт э, ядалкет ла аткин катахолно адо ла э атадолнил аат э аткин тахолнониги до in chuta iintahtoolil ahad jo'o tla'a tsetnan ta'astkin Highway 566 United Nuclear A bik'itol tkihiki tla' xoyost'e' A tilitsoh piliix tachjon aki bik'itol tkipiniye ado tlato ana joto'nelliki aya United Nuclear эди ната халтхи пицадо тхунда такохиги эди ткопатат ишкишго атолнилти ти летсо таачхон наскина пицаажго э аажго э ткотан лон атолнил адо ти адо ти pipeline а бэгочио бакохиги лто ээ янле тхол нон дасленго да до би данлинго да до лихиги э ятсе нижа до лих i see a and ad abetske go hot ashin e ya bi de on dol khal ado united nuclear e ya ti de pipeline arroy up at nini gi khast e le to le et ai ye go bitzilon na ta haltkin hot hon da to ko gi бенниге э кот аа э хашт э хашт атаалле толли NRC ян дал нишиги шин эга а дэн э то а ди он нишиги дац эт а напен хаст ане бик ако алзен адо дишин э а хис кадо а и а э хажо ба нахан нет толли лэлто ад э я EIS алца алцоос хэди лайги эна даднил ил ла дибен яха дилиаиги би тассоги эя э э я бэлэлч на нэлдолэл наанерлате акут абенната ажнишиги до бенната хат айги кут аодолнилха нининги даацэт апохонэца ди NRC гинэл ин гоопэл алнархас налгити налсоос иллингорларку андуул нилги э пик эте нотраал на киналсоос аниги бие кожи иа эспеналсоос бие DNRC эдо атадуул нилги енэл То э атол нилта ти меосай ке DNRC United Nuclear до балла атол лилта эллит сопец андо тач хун ангит а и та я та аж нихито гихко то паллако эллит сопец андо та и тач хун анги эт а контолли DUSPA наллаки at аахашт атол нилиги ла якан нан траго ди бейсатсо суперфан ники biadogig en aslahigi DEIS инэзэнго это то атол нилко аачко акхо тилэш ado tacho angit a khoyata ago tsita nishines na na na khaje anahol jishko indita khayit ego анаатор ниллнииго тинаалтсоорс иллининги ярхай тилаа яан таа э наачи атахото краалтоо лаккооппил атаатор ниллнт э тихаажиши атаат аги лакко атаат эго аналия United Nuclear EECE худис анги алцахиги э беш бешнал жод го бакха хитики го а the united nuclear э ха агет билхас андо атхин хашлэсэ на нидиошол наналла ха агет билхас ааже худахте цэ на хал хал хал жод го бик э атест ин го сидэтсо нта айяхеги ээтоопи эпитооттато катпейхата иссии пехотест анинкиито пил алнахяс нэллики наасток атлооте атахоот ахегиити хаакиит пилхас аате эт аналсоос анинки пие э иа эспиналсоос пие ndal nishiki to t'o aqhayu to tl'o atahot t'ejeki atat t'ejeki bolt khagi ke iniki inigi ata t'ejeki nebet ahte ahot toolle'ix to ne tajolonko ne'epakjaa' tjo nejoloniki toolle'ye te tjo iki ch'elanse' too наалтлооши бахат зэтги нилч э яадат эхэги хахо аадат эхэги танлиник танлинго то тахожонако нахас а алт итаатаат эхто пик эхко атаал ини песо хает ао чота инго бе ино тенет аалцо тод атс испэл ta'inixch'e Dotz'ilseep'a atajayaakoj DEASpenaltsos yantzäkjis tl'o'ti atajot'éjequi pilht'eekone panhtzajak'is tenet ayi'oj nela'anqui eetota'at tenep episo t'aatatenqui pitajyäti tootz'i tooto'jilht'eeko tinaltsos. бит аадо анаалт соосан анге бие эйт дижин атаат аги яхалне дит аат атлоте атахот э, аги атаат аги эйдотайт а адолле э хааги бинааго тахоллоонги то хааги кита бинияти паханеги э биг эдэт откил The United Nuclear Benalsos chait a dís gent order a hot éhéigi ya dahuidáil ya tahuitol al The United Nuclear ha a géadaigi a ábicéiappa cácha a géad holo do de nebicéia a tank is a tahagi at e yo tucha hot zoch be e tcín é has go da ji a do ta e at e at hin cho e ha ge go do ha ge be na ha z an ko ts e dan shi ta tin do ba a di de ne a kwa a ke da ha t na ke chen se tra ha a ge bi ko an ni de a de shi ne di be ko ko be sh na a ge ba ha ta z lin lin Nille be beho zingo di United Nuclear ha agate bechaz e chodaz eid. 1967 to 1986. Eto ha agate ge kwege chonao un akot au e adi mahanadasle. Akot di бакхоокуя акуя эгят хохн лингот анленен линго а хот а э тайо э тон нахалтхин котот атхон татакко акот а э ба акко хинцэн тин алцоос аниги би эт о те атахот эги бетахотит эги яхалне э бен дах бен дат онниш биние бохотист аниги то бил yna allna hes nilgi bi. NRC ynnyll e be yda chwydyd ehe gyd a chwyna ago na nes byda chwydyd anigi e bydal tagi lla a lla i gwne e di ятархи кехики ататолнил э болтраги хаакииллии таачху аги хахитоққарл то аткин ататолнил пакха ахикиито пения на кигуне лит сопец адол лит таачху аги хаакиит пилхас ааже ахитоқиил эппл болтха аги хэл атол нилтоо читэт сохнда аяги би хэтокил ха агете нле лэйтсорги краче до ё ахикехики болтха аги чэлнансе хадо чахто бик эстхи иги ла бик натол э, э бение Dinaaltsoossa anigiipigi eh, eh, eh. e e egi eb peepetnel a ataat bi ya kol edota tloote atahoot ahagiipi ihotit e ataat ahagiipits a axat e alaatapi ihotit ahagi e akotoon niligi ди холжишкун э акут эйто тра дона ални нахаго раакит битсаадо алне то тахоочхонги наанарлаати нахаки э, куне э. адо интапи иходит эхги не кодолнил бэбэ тахотит иги атат эхги э наанарлаати э. нахаки до хахо а атаат аги до не бикха го тхох холлонеги челнан сэнлчэ ядаат аги алкита атаат аг атаат аги до бик бик ако атаал энеги до танел эйго до дахожона нахаз аго тэнэ ai ohnel anigi ei totai tenne pepeso a tennigi a beta hosene to kad enana la beinihil nahasne to ti be ihjotet ihjotetot ihjotat ehegi e EIS benaltsos bie jahalne. Galbets ado be hotit tot ihik эт о хаю нета атжитот о то аткин атаалне то аткин бакха нта атнта таккиипниге атаатоолнил ха акиитоон леиллитсорги кра пилхас аати до аткин хашлей 566 тетна NRC яндаал нишики э атензенго ди ататууннииллпил хо а коннаа диатгин хашлэш 566 сэтнан таачико такотуунниил хастратин доопа атп та лежен би этнэл ахиги би United Nuclear A на китэнэзна тин доопа атп тин де шидэцо алнаат инго аакуичи эдотай зэстиндэ алла хейл кижэ зэстиндэ чидэтсо алнаат он акут а ин тайолли сос эд хейл кижэ та иннишиги бие атхин тандате нэлтооллииллэнтэ ашлаата тахалжинжэ а анал и акут а эчэдэ алнаат идолли аконде алчэне олтхаго шилэлцгооги наджахиги ээ дохит ада тэнотл ата ado united nuclear aya nata altle o ntatiltle igi ela a ito lil ado a beta na astao di khata inni sta pakha washi alto eta nas nel dolil United Nuclear AYA di da ji higi akho age da yoltkha doen de da nal sosi kha hetel eningi AYA yo thoje kha ho zogi aje ya atahaliani gi nemasco Department of Transportation H in Ilon AAD khayik en datet ihtole jodi AYA athiningi et altskhotsoyol eningi et a таанниш пецаадо хахо ахигиши айге готтакотоннил ти чэдэ бэнда аннишиги та э алнаат он аадон та ачхиги до а наскотоннил а э пецаадо до хахо ахиги такотоннил атоо хата аннише та то иц атанд э то леши Kata ajnishko edi, kako aegi, aiego ea, dakotonil. Dit a kui dabaganingi, Redwater Pond Road, eishint a esidi, kako aegi e, e khanigi ea, ke dahajita. Ako ebeni na ea, United Nuclear edi, nda inishigit a tsosete heelkit. Ako taan nata anisho, anaat ahto lil. Ako edi tamo bis kandon linda in nishche. Is kan tamo do tamo gun ne e e ya saha tashin e na ta an nishtolil. E aje khaho ahe gi betadet e o khanne bilhadil yagi din alsos uh, section 4.8 a kone e ya tabakha di the environmental impact statement igipiye. nebakha git khohigi eya natahalthin koshin betsado thonda da kohigi don da agajigi e eya e, e, e ischana dolil ti thonda agajigi eya ti da anishko akhonshin e eya ischana dolil to ti bakhohigi do akuyanda da kohigi do e akhon e isch a ischana go e thonda agaj dolil a ko ebeni na e United Nuclear e ya aje yik edes in go khalet a e khasht adonil e tot a a yaha go e ya din tkhona agaji ki bets a khat in dolil a ko eben na che e ya di United Nuclear e ya sadla a hi hi don ko e di US EPA Um, e aja e ya um iho des aningi bihtootsoqo e lato be la atolli e natahallthin ko tkhogigi e а ба хаяадолл ако хавашин аего акот анна таалтхио наалтхининги ба хаяадо наалтхин дохотолчхонлиги бина бенинада э э бицаахат энеги кот а бета энишо э э э я лато эн ло э э а коди хот э бэлэлч на нэло э бэлна анништолли дитхун дат кохиги э я а ишчане э то э тахито елта то тон е ан ха агето тачхо э акуя хигиги ee pitio ee ya pets a khalzen dolil akot a e lato pinna annis dolil to titko nazlingo ta ee um patat iskijo e akho to pinta ast e kota akot a e ya titkon tatakko ho kot a ba akhaya dolil aro di khit a da thohi git a o oh, wa hata to chonle le ye da danleningi ta 都阿巴卡吉丹列尼吉达，都阿库阿个个就 A A 阿杰 Clean Water at G G A 啊阿杰那撮西吉贝萨阿多贝卡奥奥兹尼吉贝萨阿 A 星伊多尼伊多哩，阿库阿尼吉那阿迪的 Pipeline Arroyo 阿杰巴库伊吉 A 呀 United Nuclear A A A 呀嗯毕业的哦 A 呀的撮西吉。Um, neil cadolil ado e tkohigi a conch na koko e lato e yati tkohigi a lato ne laws na halno in leje a kohogo yach na koto lilti a ado laho e yapata ta shkij goshin kon ajo tko bits ajo ta zlin dolil e ti de a leitso хаг ja geto taho chon ki aji hi ke hi ki pits anja kushin e kut a tas lon e ate le to le akoti aja bena anishto e e di nal sosi gi environmental impact statement ni lenin gi nal sos khadiliai gi e bi section 4.5 ko age e ya tabakha ee anikipi tatato inlorto tei doltra ado tinilche akko age e yaqit a e a bahata dolt e jotita ennis koko e yaalli jigi e nat ijjalto lil ado chidin da jiho to opts ado lejna a ditkin atkin hastlej bitsade da intkimingi adon da de yalko do e e yaat шибэлэн тайолдоолли акко тидет шидэн даачигигижо э биллигигито орт аппиллакут аи э наалне акко тиде United Nuclear ая ние айесе дантхин дотхин чапчатал энинги ко ая аего лежиги на дита хобц а эшин аллач тохиги кона нэлдоллилто эпилэжиги яқалзен ado united nuclear e to anade no e yati ha gellish tachon ingi ado ta hochon ingi yata ahago khondo shinliji git a a enati ta to lilo ko khota hot a e e ya bikita asthi o e e e ya alzen do lilo ko e, e ya do e ллежигин лин нилчэбиего нахаллита дит аат эя ялтхи иги эя ди environmental impact statement иллининги наалтсоос бииги section 4.7 e kwagi babi dassa na te ta hot in do ado ne kerat ini be all e e ditat is nisto khale khait ada bi behot tot higi joke agi ia e alto a bayana atki a ita ia e ashla ko khaz a ia e di akot a ia bahozen e di da inishi gi bi a belkhaz belhuido ahliki akoti ishla ko ia khaz aninki e di kat an ye Washington deo okot awig eta des ingi National Register of Historic Places ilne e ajago e bich a kodol ni ako di e ya anahasaze laha e e be ol edo um big ek nahaz aningi kon e ya bahozen ado an ye dene nleningi do bena atsa e do tsaba khaja da akhot a e yilsa akho akhot a hot a shit apa da hot shin akhot a e yati akho age e ya nda annish do lel ado ado ti be khat e ahigi bi yet as shin do lel do US EPA ado um, Bureau of Indian Affairs Arunda an i Navajo Nation de Nebawashin donja da inishigi a ah, kut ejibal da inishigi da ado din tsao hada husoja New Mexico State Historic Preservation Office ajita ah, Arunda United Nuclear e kut au e ya a hidden slan e di nal tsosigi bakaji lhat et ako kut au e ya di Apa hotchen tobi ki test i e o kot au i e na has ando li shin pa kha ko kot au i ya i ikhelin taj dolnish. Akoti aje anaso denish in lo yideshtra nzen go i e ya adinal sos environmental impact statement bi yiki section 4.9 akot au i bi is sotole. Arodi ta ennishiki tat uannishiki shi akwa ape ta ennishka ko into akwa aho tsehe laho oho nilo okot ao e ya shiba akwa huita no tzil. Akwa choti e ya ko chidet sohunda ta jahi gito ende ta nla ta ha ho gate ko okwi ya e ya di leish. da chong ki ku ya e hi ki to li li ki shin to ta no la a lo li a le ba kh ne ba kha be ho ne la a do be la ho just the no ba a tra this il go da ce e ya da go kho to ni la khon de e kho a ge e ya shi a ye go ya kho l on go go e ya um to ba kha e be ke na as ti do in da ba kha ge e ke o akon anna te nana tahli ge e to hojion e ya ya kotano zinsla khala ti hot e ge e to ta e, si bel pa ho zanda akon det a kon ta hagani ki e shin e ti ka betat e shinish ko ko en na nishi gi bit do e sa ho ho ni lo ko ta e pa ko ta zin zin do li akon ti a je e ya and ab enat ishtratonaten ish in Nzengo Nzengo'eyati Environmental Impact Statement, Section 4.10 Akwa'age'eya Tapaka. A correct water pond road community get kidneka hatiningi e za hangi kutao e bigaki kutao e dat is nisto lilokoti a kon stage don teta haho ahegi don ta achihi gishi ayado ba kotas nozil. US EPA e ya e тик ато хашин хааж гошин а чэта хайштаанэл хашин зачин тик ата иннишиги э ааж э я US Army Corps of Engineers линиги илэн даалнишко окот а э я шин хааж гошин Канада хажит индоли хашин зачин э кот а э я бэ холна аннашто tlagun engi e yadi de environmental impact statement bi dasohi gi e yadi de ha ishi atahon nili gi te kuidishi taho zagi ilkeje e di gi la e khit au e e yadi kong at binago hot e gi laho ille to pohot ilt etole e ya yana naltge akho didek at nahte taho zagi to а det krydde skilt ikke og kvægge laho og der hånden lige jo edige ahilne og kod det det er jeg det og kvægge og hot ahige på hotilt ahige jo edige sin e jeg hjaltge og kod open natje et et kin ho e the United Nuclear Age annigo i nalsoosqiti laigi inli nebet ahte tjoqqolloninki et aisi um qit aada lahu itollihigisin a аалцэсэго охот аа ия хинлэ аконде бакхаге дик ат не бакхаге тхонахот лихиги эд айсит а аего шинлахо аллахоатоонниил аатиитаа хааккиатигики лейстаатсхоанги перуаннастоо ние а наанерлатса нахаккиикко акхааги иигаатсити пакхааги ақорнэлиги тхохигита иллаху итооллииллоохот аа ии алтоо аа нэлэ хастхана конне аса аннигидин алсоос бие холтхааги э, э, э, э нэлэ benachi be etnel ahadat egi e United Nuclear di be etahadit egi e bahazenego ekot a e adolnil akodi ko e nalsos be sa aningi e ayise a ya yalti igi e ya di de kha agit khaz anigi e ya DBNL a hingi e chud á é tuúdá il EPA aidir bé bohol áil ní bas a leigi adód um, a é nána bíadó altó ná nes leúg a dééis ingi é a CERCLA a chud á é ya bébed oje. A chu dí de USEPA é ea United Nuclear aide be ná nes uá lihiigi sin эдит аалсго ADOB has ani dat e duin da be nanish baby ki dist in dolila dat e e lato e e e ya big baby is baby hendet in dolilto and a a a yise be has ani gil big a ho olzen okat out in nish dolil adi an a саахата хуиссотуин таа Вашингтонны ади бэхас ани дат эгита петатит ио аротаг атин алцоос илцэлиги биги элто а я ялт иги э я Navajo Nation э ади у э я алто шин бэлна аннштолли лато э ди коаги хита долт хитат эги эд а я колзен долли адо а Navajo Nation Environmental Protection Agency Asian sto e kut au na nishigi sato basalao e kut au e ya um alia akoti de um dene in a e a kompe ta hozen go kut au be kek be kek na haz aningi jo e e ya e da si e do hit uh, au da at kitol nilta do do la hot au do nilta akoko akot auna has ango cho i ya bich a bich a ta tsot isen e adal ne eshi it a akot a i ya adol ni ako di te ya hi gi khit a da khit a da cho athit ol ni ko ko leji kha ha ki ta do le ko go cho i ya a ji i beta date i a хашинлцо э сотезэн доин дан эзэн таха нил эди кишин хот ау эбэл наолно э дат э, иж нэштолэлэлто э, ако хэши ди ажи хот ау дал энинги эшин а адне а ленинги ла хот ау э э, э хот ау э я а хик хот олли цос цэгон ал цос танаал цэлиги э я piyiki e ya ya ya nahal ne ingi e ya tidek at tlogo tahot ehigi pe pohot to tihita ehigi ta e ju aji pe betnel ahangi na tahot lo ako e e aji e hit au e na ne tole ako DA yan United Nuclear e ya tidek at NRC aji ajibebe has ani bellan daz e e e i igi shin e ICA dig at the inishigi bilhatat a hot a e atash do li ako adi um nilch edoin dat ho di del leit sopits ando betes la atad egi jo edigi in de shin dot abel nadal khato li ako dit a kon dajil nishigi in da пиха пиха ахаяатоллил то ам аси хотта хонас китота хот ауда и ихт а и я хонан шиги атачеллейтоллил э ташин кон и и я ат ая халнео э тидек ат цосцгон алцоолил налцоос илцэлиги э я ат атапакха se pinal tsossa anigi bi ya halne peso nana late таннан нтэ нтэгилла нтэгиллахаги тоопц аадоопи нэтолиаллиги ти похотист анги то бэл алнат тис налиги питатит и э. пинияхаги ти песо нанарларти тана нтагиллахаги атаат аги нал э, э яахална аллаханилт э тоопиат эги пантанл э тоописо наналлате тенне таиллахики кенол ил пейта илленики тинел эники о око о те тахот эги игисе панцахак хисто пахта илленики то бецато пейнет нетто яллики nta annes yel ata al enigi ti yahito kiel pel qas aje pejo test anigi pa qaakit te leish taachho ingi ahito kielje to tatat ol khalpen tat onnishiki ti ti nach nach biye atol nil bi Protest anigi beba akuhinzi igi jansakhisto kehaston anelt e bahat bahat hellenigi jokot ati mindsight gi Navajo Nation bich e kondol nil naldloshi altshoj beniyehto chil kedatotol yel pecho na de indo beniye be ya hot ehki ado be no lenenta nta hatotle nana saba na ta hanne eki ti environmental impact statement nal sos bi bi eki 8 o chadast anagot ахайт ауда би ачи накуито нааллаги таапи ихотатоот ихики то танэзэнэки атаат ахэги би ататоонниил аадоонаалсоорлаа пеннаатарсло ээяахалне наанарла иаллен таалнишигиитоо битсин ислижиу пе вашингтон ил ай ай аллиета холзен динаалсоос EIS хатилиааги ди атонништ э го э obe ben hishnetolilti kontaksinoltsaangi DNRC penaltsos ilin ilingo a edit ahegito khalet a e, e la shudosh ilto bahatissilla akut ashi e ntsokis NRC e yati naltsos beta aliaigi di the environmental impact statement bet ninigi khatiliaigi e ya Mie Activia Fallon Public Library the Haslin and Georgia a coagi e Isa illa e i i dy cwyda E Adon i a don da ne hollongo go dolla das dolla siwsynilt a ogo sto e cwydyn chwadilne. 301 415 7317 эдоттаго эя алто ла шүдэшт элэн зэнго эя алто ати patient сэ ксиги бигж элто бигэтэн нитрал ако эди nrc аж um бай бахан холлонго би холлонинги э аж адилли www.nrc.gov адо ако эпиже AAEA Anadi Tlil United Nuclear Corporation. Enche Hananal Kido AAEA Danil Il United Nuclear Corporation Bakao. A Bislanada Dil Chil. Akwagi AAEA AD De Nal Sos Kodo Aliaha Neningi. Altsa Aliaha Neningi Environmental Impact Statement. A Kuna A B Dasa. a e bangach e ya bahat otsiko to e bahasa a kodide baha otsiki bahate sin e ya e e e ya ti um nas kon leto lis a e ado church rock ERS at nrc.gov agent do e kwa agito khanne апро дишин и он хэлбахо зэндон хэлбэни эдотар биш биханне эпэханне инги илто 888672342 аж тохотонне адоти котоба хонне он бигни нелиги то налцос бихатил яиги эдотат э би тассортолли акон ник нэтэ о эян цаарохот дооцлиги чу эдиги ихата исэнил цаа э э ян яд ансорнадин сосцэт юлтхаач ааж нхаат эдолил дих хахиги бие надин донадин ла и хахиги адохайт адана этэш китнэнэ зэнго э я NRC um аже пенаанишиги петатеит ио аннин хилчэна хилчат аннингичо эдиги эя э элто ак хастон Ashley Waldron бич at орлилти patients case би до саднат аигип ashley.waldron at nrc.gov a s h l e y dot w a L D R O N at nrc.gov. Akot e dole. Akot IC, koto e yan ha, bitani tlinko e ya, koto e ben hilta huilne, akuis kao, hilti oshin, e koto la ben hilnahan net dole. Ado di, achili zihina nast egon ne, аллиичийн онтоо э э яд а бэсэнсэ кейс биеж алла оллиги алто э нижа аат э долли акон ашин алто э нат а биха ицихиги то наха наха бихас а э кваги то биха таавцих долли адо э а код